こんにちは、えー、ライターの木野と申します今日は福島第一原発の事故当時から2011年の末まで、えー、東京電力の社員として福島第一原発で、えー、中央制御室というところの運転員として事故の対応に当たっていた井戸川隆太さんの話を、えー、聞きたいと思います。よろしくお願いします。 ちなみにその運転員っていうのは具体的な仕事というのはどういうことをする、はい、ざっくばらに言ってしまえば原子力発電所プラントをまあ統括して運転要は発電機を回してみたりとか制御棒を操作してみたりとかそういったまあ仕事最前線でやるような仕事ですね。運転員がいないと原発動かないですよね。ねはい えーと、中央制御室っていうのがちょっと今ざっくり説明すると、はい、えー、原子炉と原子炉の2つをつないだタービン建屋っていう、まあ、建物が大きい建物があって、はい、その間にあるんですけどここで1号機と2号機を両方見てるっていうことそうですね。はい、こちらで、えーまあ、こういう操作パネルがあって、はい、まあ、1号機用、でこっちまあ、反対側に2号機用っていう形でありますね。 2011年の3月11日は、はい、当日は地震の時はどこに、えー、当日はですね、まあ、前日まで夜勤で、はい、その3月 ,3 月11日から、うん、えーと、休みだったんですね、はい、ちょうど、はい、当時実家にいたんですけども、揺れが収まるまでとりあえず待ったんですけども、まあ、これはもうだめだなと <laughs> あの地震の強さによって緊急停止っていうのは警報としてあるんですけども、それはもう引っかかったなと。 緊急停止したなっていうのはもう大体もう察知できたので、そんで緊急停止しちゃうとかなり、まあ、混雑するといろいろやることが多いので正直12人でやってますけども、結構大変なんですよね。なので、まあ、応援に行ければいいかなと思って最初それで向かいましたね。発電所に着いたのが何時ぐらい15時半とか 15時半だとちょうど津波そうですね津波が到達したぐらいに着いたと思います、ね、免震島に行って、はい、えー、免震島でそうするともう免震島の中もじゃあその時はこうぐちゃぐちゃもうぐちゃぐちゃですねはい、えー、中央制御室に行ったのが何時、はい、夕方の17時ぐらいだと記憶してますねもうその時間だとあの かあの津波の後だから、えー、電源が全部落ちて落ちたいわゆる、まあ、全電源喪失状態で、えー、中央制御室に行っても真っ暗ですよね。そうですね。もう真っ暗でした。訓練では全電源喪失ってあることはあるんです。あ、あります。はい。でもそっかすぐに非常用の電源が戻るっていう設定ですよね。そうですね。はい。電源が戻るっていうふうには考えてたんですかじゃあ。ディーゼル発電機が回らない っていうのは本当にシビアな状態なのでそういう状態になってるっていうことを考えるとややっぱり結構危険な状態だなっていう、まあ、すでにもう減災法の10条15条出されてたので、まあ、すでに危ない状態っていうのは、まあ、認識はしてました。その段階で要するに電源が完全にないっていうことはあの冷却ができないっていうこともわかるわけですよね。そうですね。はい。冷却ができないと大体 1時間2時間3時間って経った時に原子炉がどういう状態になるかっていうのも想像はなんとなくできるそうですねもう想像は容易にできるという状況ねはい、夜、えー、9時10時11時になるとだんだんその現場の、えー、放射線の線量が上がっていきますよね少しずつ。まあ、中層の方に測定器っていうのがあるので、それをまあつけて監視は一応していましたね。 でやっぱり上がってきていると、はい、こっち側は高いよとなんでこっち側に、まあ、1号機がちょっと高かったんですけどもなんで1号機側の人間も一応2号機寄りにあの避難しながら、あのデータを取る時だけ1号機に寄るっていう形でどんどん、まあ、スペースはどんどん狭くはなってましたね。 とにかく弁当したい圧力を逃がさないと危ない状態になるよという状態はみんな把握できているのでとにかく弁当したいただあの時は中央操作室からの指令っていうのが出せなかったので現場に誰が行くでいつゴーサインが来るかその本店からですね弁当していいよっていうゴーサインが来るかっていうのを待ちでしたね大体。中央制御室にみんな集まってるので その中で誰が行くっていうのをまあ決めてその中で何人3人とか2人とか2人はなかったかな3人ぐらいでまあ行きましょうというふうにはなってましたね。中央制御室の中の線量がそれだけ上がってれば原子炉の建屋の中の線量がどのぐらいかっていうのはなんとなく分かるわけですよね想像でそうです、ね、数字は分からないですけど高いだろうなっていうじゃあその中に入ってって作業するって言った時に 誰が行くっていうことになるんですかそこでその現場では。決めるマニュアルは多分ないんですけどもその時はもう現場の上の人間ですね誰が行くというよりも俺が行くからという人が大半でしたね。 1号機の弁当作業が全部で3班3班体制で行って最初の1班が行って、えー、その人たちはま現場まで行って少し作業ができたようですけど2班目が行った時に線量が高かったんで、えー、ていう報告をして3班目は結局行ってすぐに帰ってきた帰ってきて、まあ、結局弁当の作業ができなかったんだと思うんですねあの時は。雰囲気って覚えてらっしゃいます 帰ってきた人間ですかまあ、できなかったっていうので、まあ、悔しい思いしているような感じではありますよね。いけないとあっちまではいけなかったっていう感じで。12日の朝になって、えー、結局作業がほとんど進んでない状態ですよね。はい、やっぱ想像してたんですか完全にうんそうですねメルトダウンの状態っていうのは。 まあ私個人としてはもうななってるだろうと予想はしてましたねやっぱり。いや注水も確実にされているかっていう保証もなかったといえばなかったのででどの段階でも水がないのかと、まあ、幸いその緊急停止っていうのは成功しているのでそんなに急激なあのメルトダウンっていうのはないとは思ってましたけども、まあ、継続するようであればもう 溶けてるんじゃないかなというような感じはもう想像してましたね。12日の、えー、午後の、えー、3時半ぐらいですかね、はい、1号機爆発した時っていうのは、はい、どこにいたんですかその時も中央制御室の方にいましたね 個人が自信かなと思ったんですけども違う人は爆発だとあ爆発だって言った人いましたこれは地震じゃない爆発だっていう声が聞こえてまあ最初どこ爆発したのかなっていうで最初に想像したのはまあ発電機が爆発したんじゃないかという噂は中の方でありましたけどもそうするとその後建屋が爆発したって分かったのはどのぐらい経ってからなんですか そうですね多分免震島の方でも最初気づかなかったんじゃないですかね爆発したっていうことが多分外部から言われて爆発したって聞いたんですかねその後中層に来たと思うんですけどもじゃあ原子炉建屋が吹っ飛んだって聞いた時はそれを耳にした時ってどう思いました、うん、ここにいたらもう確実に死ぬだろうとそういう恐怖はありましたよねやっぱり。 その恐怖に対してやべえ俺ここのままだと死んじゃうからちょっと逃げようかなっていう人はその中村の中にそういう雰囲気っていうのはなかったんですかないですね中央制御室自体の線量が上がってきたっていう時点でも危ないかなとは思ってましたけども爆発したってだからといって逃げるっていう人は多分誰もいなかったですね。 まあ、逃げたいっていう気持ちは <laughs> ま持ってる人間もいたと思うんですけども実際私も逃げたいっていうかここから離れたいっていう気持ちはありましたけどもじゃあ誰が面倒見るんだというのもあってやっぱり逃げ出すことはできなかったと思いますね。組織として要するにそのダメじゃないかっていうのを前提にした作業っていうことにはなってないわけですよねまだそのそうですねはいだからこっちは早く水が欲しいんですよとにかく冷却する手段っていうのを まあ、本店から、まあ、よこしてほしいと応援欲しいんですけどもそれが全然来ないんですよね。で最終的に海水を注入するって判断をされたと思うんですけどもあれも多分遅かったですね。その前にやっぱり、まあ、私個人としても入れるものは海水しかねえだろうというふうには思ってましたね。えそれを思ったのはどのぐらいですか、えっと、爆発の前 爆発の前ですねもう注水する手段がない大体ないっていうふうになってきたらもう海水を汲み上げて入れるしかないと。その件でですねあのちょっと、はい、あの本店からの差しがげましいんですけどこちら側の勝手な考えだといきなり海水っていうのはそのまま材料腐っちゃったりしてもったいないのでなるべく粘って真水を待つっていう選択肢もあるというふうに理解していいんでしょうかえ理解していけなくてもうラインナップがあそこのラインナップをして 供給源を海の供給源にしてしまいましたから今今から真水というのはないんです時間が遅れますまた本店ではあのテレビ会議の中で、えー、海水を入れるっていう話を吉田さんから出た時に、他にやり方はないのかという話も出てましたけど、で吉田さんはないいう話をして突っぱねて結局海水を入れてたんですけども、はい、やっぱり 冷却が第一ですから冷却さえできれば、まあ、今回多分防げたんですよね。それができないんでそれをしなかったっていうのは現場からしてもやっぱりかなり歯がゆい気持ちではいましたねいつになったらそういうの来るのかなと。1号機が爆発した後は、えー、そこの中央制御室にいつまでいたんですか えーと、詳しくは <laughs> その時間時計とかほとんど見てなかったので <laughs> 詳しくは分かんないですけどもまあ爆発してちょっとしてからですねあの退避命令というかというよりも逃げろととりあえずその現場の上の人がですねあの俺たち残るってでで若いやつはみんな一時避難させようというので大体30とか 30歳以下とか40歳以下ぐらいですかの人は一旦退避させようと残った上の人たちっていうのは何人ぐらいだったんですかえーと、正確には覚えてないですけど56人ぐらいですかね、うん、その残した人残った人ともう会えないんじゃないかなっていう、うん、まあちょまあ、当時一緒に仕事をしていた主任さん、まあ、上司の方がいるんですけども、まあ、その人も残ると、まあ、私はもう まあ、泣きそうにはなりましたよねあもう会えねえなと思うそんな、まあ、感じで退避はしましたね。その後免震島に戻ってもう、まあ、そうすると店員としては、えー、仕事らしい仕事もない状態ででも何をしてたんですかずっと待機ですね待機何かできるかもしれないので、まあ、その場で待機しててくるということで免震島でずっと待機してましたね。 3号機が爆発した時はじゃあ免震島の中そうですねはい免震島の中でで爆発も3号機もやっぱり地震かなって最初は思ったんですけどやっぱり地震みたいなそしてあのまあ緊急対策本部の方に見に行ったら、まあ、煙が出てる映像が <laughs> 流れてたのでなんだこれと、まあ、映像見ちゃったのであらと思って <laughs> 映像を見てたんですけども死んだというよりもあこっちも行ったかと いうふうに感じただけですね。生活っていうのはどういう生活だったんですか家にも帰らず、はい、事故以降シャワーも浴びれずですよねそうですね相当臭かったと思いますよ臭かったですかね <laughs> ひげも伸び放題で面白かったですけどねえ事故以降そうするとあの最初にシャワー浴びたのって何日後ぐらいなんですか えーと、18日に私はあの一旦避難というか、まあ、休息取っていいよってことで返してもらったんですけどもそれまでですねずっとその後にまあサーベイとかして OK もらって、まあ、J ビレッジから出てったんですけどもあの私東京まで避難したんですけどもその間一回みんなで風呂入るっていうことであの銭湯みたいなところに <laughs> みんなで入って入りに行きましたね。 数パーセントそうですねはい、まあ、一旦その東京に戻ってきた時点で安堵感っていうんですかまあは感じてたのでその後福島第一に戻るっていうまあもともと交代勤務をしていたので今行ってる人の交代になるために行くっていう形で、まあ、行きましたね。えー、今度はある程度復旧作業というか事故の収束作業がどんどん始まっていくわけですけれども、はい 東京電力が言うほど簡単には進んでないなっていう印象があったんですけれども中に現場にいてその後の収束作業っていうのはどういうふうに感じましたまあ一つはもう完全に遅いなと遅い何やるにしても遅いのかなっていう印象を受けましたねあの手配にしてもそうですし結局なんだろう一番きつい時に活躍してもらったっていうのは自衛隊であったり あの警察消防であったりあの方たちはすごい手を尽くしてくれたのかなって思ってていや本店の人間何やってたんだろうというふうに思っていうふうには私は感じてましたけど、まあ、電源が欲しいっていうのがまず最初だと思うんですけども電源車まあ電源車で最初結構初期な段階にもらってはいるんですけど3号機の爆発で吹っ飛んじゃったんですけどもその後とかいろいろ手配遅いななんては思ってましたね。 それ、えーと、意思疎通がうまくいってないっていう感じなんですかねそれとも判断が遅いという感じなんですかねどちらもあると思いますね <laughs> 意思疎通は全然まあ現場から見るとなってないなとで判断も遅いなと、まあ、初期の段階でそういうふうにはみんな感じてたと思いますけど正直その3月12からですかね運転員がその できる作業っていうのはほとんど限られている、はい、その状態にありながらその人だけ呼ぼうと、まあ、運転の担当の人間ですね人だけ呼ぼうとでよその来てもらってとりあえず待機だけしてくれといややることはないんですよ今まで通りそのデータを取ったりとかっていう仕事はあるんですけどもその他にあるあるわけじゃないんですけどもまあ人だけ呼びましょうと 何かあった時に動かしたいっていう考えなんでしょうけど何を考えてんだかちょっとそこの時は分かんなかったですね。要は被爆はするんですよ確実に。そこにいるだけで被爆しますよね。免震島にいても被爆はしますし、ましてはその若いやつを若い人間を被爆させるっていうのはどうしても俺は許せなくて、若いやつはとにかくまだここに来させないで他のとこで待機させてくださいっていう言ったんですけども。 それも聞き入れてもらえず若い人っていうのは20ちょいと過ぎとかそうですねもう入社して1年目とか1819の子とかその中の子もやっぱり被爆してみたりとか結局はしてるんですけどもそれ防げなかったのかなってそれは防げたんじゃないかなって私は思ってるんですけども退社退職したのが2012年の1月末、はい、直接のきっかけっていうのは何だったんですか そうですねもう会社のその現場でやってる人間というのはすごく頑張ってるんですけどトップの人間がトップそうですね会社のトップの人間がいかんせんちょっと合わないなと <laughs> 考えていることがちょっと俺は理解できないなとっていうふうに思っていやもうついていけないかなと。で直接的なのはやっぱりその12月16日でしたっけ、はい 自己収束宣言ですね政府東京電力統合対策室合同記者会見を開催させていただきます本日第22回原子力災害対策本部が開催をされまして東京電力福島第一原子力発電所事故の収束に向けた道筋で定めたステップ2の完了が確認をされました事故のあった原子力発電所の原子炉については 安定状態を達成をしており、発電所の事故そのものは収束に至ったものと判断をいたしたものであります。国の方からあの自己収束宣言ということで、あそんなこと言っちゃっていいんだと <laughs> 言っちゃっていいんだと <laughs> そんな状況じゃないのによく言えたなとじゃあ自己収束したならもう勝手にやってくれと、うん、こんなトップにはついていけないよということで、まあ、1月ぐらいにやめましたけど。 まあ、東京電力は僕は嘘つかれてますから嘘つかれてる、はいね、11年の4月の時に内部被曝検査をしてあなたはこの値ですよとその時は言われたんですよその後にまあ7月ぐらいですねあの東海の方で精密に検査してくださいということで東海の方で受けて、まあ、当然東海の方が値は低いんですけどもそちらを採用しましょうと その東海に行った時もすでに要素っていうのはなかったんですよ4月受けた時にはまだ要素が残っていてその値は出てるんですよでそれを無視してじゃあ東海の値を正としますと要素はどこになかったことにされてるってことですね簡単に言えば彼らから見れば我々は本当に使い勝手のいい駒なんですよ駒、はい、そういうふうにしか見見受けられないですね 例えば5年経ったからあなたたちはもう一回来てくれとで100浴びてくれとじゃあ次また行くから、まあ、実際そうなっちゃうのは仕方ないと思うんですけどもそういう感覚でしか経営者は見てないなとそのやっぱり現場でやってる人間って頑張ってるんですよすごくそれなり死ぬ覚悟もしてやってはいますいますけども結局その上の人はその当時何をしていたのかって思うと何もしてなかったんじゃないかと。 死ぬ覚悟でやったのかというふうには思思ってしまいますよねどうしても。自粛収束というかあの一応廃炉の目標に30年とか40年とか言ってますけれども長い長期間の作業の中でそういう不満っていうのが社内の中からも現場から上がってくるようになると作業の自体に支障があるようにも思えるんですけれども、うん、おっしゃる通りだと思います私も辞める時に助言として言ってきたんですけども こういう状況が続くんであれば人はどんどん人材がいなくなってどんどん運営大変になるっていうのはもう見えてますからそういうやめないやめる人間を減らすようにとりあえずその力を向けるべきじゃないか自己収束させるためにもですけど <clears throat> 必要じゃないのかと。まあ、今回そういう全部ダメになるってある意味最悪な状態 プラントにとっては最悪の状態だったわけですけれども一方で、えーまあ、特に政治政府筋とかですね、えー、いうところから、まあ、東日本は全部がメルトダウンして爆発して原子炉の格納容器まで大きく損傷して放射能がもっと出るような事態になったら東日本に人が住めなかったじゃないかとそれは不正だとだから最悪の事態はまあ不正なんだっていうような話も 漏れ聞こえてくるんですけれども。まあ、一つは運転員、まあ、東電社員としての見方ともともと私双葉町からの出身なのでその住民っていう視点でも見なきゃいけないのかなと思いますけどもあのこういう状況になって良かったってことはまずどっちの視点から見てもありえないんですよね。まず運転員からあの、まあ、考えますとやっぱり何でしょう 最悪の事故を起こしてしまってるんですよね。技術者はこういうこと起こらないために日々訓練なり設備を、まあ、知識を得たりとかっていうのをずっと繰り返してやってきたのでこういうことが起こってしまったっていうのが最低なランクですよね。あとはもう住人住民としてはもうこれも最低ですよね。土地をもう帰れない土地を作ってしまって国が その最悪を免れた国はなんて無能なのだと私は思いますねその発言自体がもう無能ですよね無能っていうのは言い方おかしいかもしれないですけど最低な見方だと思いますそういうふうになって非難させられている今の人たちっていうのはやっぱり大変な思いしてますしそういうのをやっぱ技術者と、まあ、事業者としても見てもとてももうひどいことをしてしまったというふうに感じますね。 現場の運転員でこういう形でちゃんと顔を出して名前を出してというインタビューを受けたのを僕はちょっと見たことがないんですけれども今回これ出るにあたってですねなぜこれをこの取材を OK したのかこの状態この事故っていうのは絶対に風化させちゃいけないんですよねだからいろんな視点でみんな皆さんに見てほしいなとそういう意味では まあ、最前線というか現場でやった人間の証言っていうのが表に出てこないっていうのはちょっとまだ異常なのかなとこの事故の悲惨さっていうのを世の中の皆さんに知っていただくっていうのはすごく私が持った使命なのかなと要は事故が起こってこの事故を口封じして墓場には持っていけないだろうと <laughs> は思いますね。いろんな広くいろんな方にあの見ていただければとは思いますけども。 ありがとうございました。ありがとうございました。